Gazteizen lanean ari gara eskola komunitatea ikastetxerako joan etorrietan bizikleta erabiltzera animatzeko. Gaztei laguntzen diegu bizikleta zibiltzeko dituzten gaitasuna garatzen eta bizikleta erabiltzeko konfiantza hartzen, oitura esasungarria dena. Era berean lagundu egiten diegu autonomia irabazten. Eskola joatea divertigarria izate aldera. helburua da eskoletara automobilez egiten diren joan etorriak murriztea eta bizikleta mugitzeko aukera seguru eta bideragarria bihurtzea. Ikastetxekin batera, askotariko jarduerak eskaintzen ditugu eskola komunitate osoarentzat. eta eh, e, seinaleak paso zona escolar eta Programako jarduerak eskola bakoitzaren beharretara egokitzen dira. Besteak beste, jarduera hauek eskaintzen dira bizikletak konpontzen ikasteko lantegiak, bizikleta ibilbideak antolatzea, konfiantza handiagoa hartzeko jarduera praktikoak, eta ikasleak gaitzeko lantegiak, bizikleta bideetatik zein trafiko lasaituko kaleetatik seguru zirkulatzen ikas dezaten. proiektua lehen hezkuntzako bigarren zikloko eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikaslei zuzenduta dago. Bizikleta mugikortasuna gazteizko ikaste etxetako eskola programazioan txertatzeko asmoz. Horretarako, eskola komunitatean gako diren pertsonak identifikatzen saiatzen gara, jarduera horiek ikastetxearen programan sartzen lagunduko dutenak. Bueno, ba, Elburu nagusia da, e, ikasleek e, modu seguru ibilt, ibiltzea bizikletaz. Horretarako zea lantzen dute, bolen da bizi, e, ikas dute hautatzen e, ibilbide seguruak. E, eta gero bestalde ere, ba, bidean e, aurki ditzaketen e, e ostopoi aurre egiten. Eta oso gauza importante bat nere ustez, ikasten dute, eta hori oso importantea da, ikasten dute errespetuz eta zentsudunez ibiltzen kaletik este tipo de iniciativas eh ayudan a los alumnos a desarrollar su autoestima, a ser más autónomos y les encauza ya en un tipo de movilidad pues más saludable. Proiektua arrakastatxua gertatzen ari da ikastetxeek lantegiak antolatzen eta gauzatzen duten partaidetzari dagokionez. Izugarri gustatzen zaigu eskoletan lan egitea eta egiaztatzea gero eta herritar gehiagok aukeratzen dugula bizikleta mugitzeko modu iraunkorragoa baita. Izan ere, gure hiriak ezaugarria ezin hobeak ditu bizikletaz mugitzeko. Gure ustez, eskola komunitatea sentsibilizatzea da tresnarik honena epe eta ertainera. Bizikletentzako azpiegiturak hobetuz eta trafikoa lasaituz, trafikoak gure osasunean eta ingurumenean duen eragina murriztea lortuko dugu guztion artean.